indrindra indrindra moa izany aty amin'ny afovoan-tany izay niharana fidinana tanatin'ny roa andro lasa izay, torak'izay ihany koa ny aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy aty izany. Toy izao ny toetr'androntsika ho an'ny rahampitso, vao maraina dia hisy ny orana tandrifin-drahona aloha izany any aty amin'ny faritry ny Melaky sy ny ilany andrefan'ny faritry ny Bongolava ary ny aty amin'ny tapany avaratry ny Menabe aty. Misy ihany koa ny zavona aloha izany amin'ny ankapobeny raha ny aty amin'ny Tendrony atsimo atsinanan'ny Nosy aty, ny aty amin'ny ilany avaratra atsinanana kosa indray mandrahona ny andro amin'ny ankapobeny, ny aminy moa izany maina ny andro. Ny ampitso tolakandro misy ny orana tandrivi-drahona aloha izany saika manerana ny atitan'i Madagasikara, indrindra ny takariva aloha izany no tena ahitana an'izay. Mahazo an'izay ihany koa ny any amin'ny tendrony atsimo, izany hoe ny any amin'ny faritry ny Nosy sy ny aty amin'ny tapany avaratry ny Androy aty izany. Mahazo ny oran-tandrin-drahona ihany koa ny any amin'ny Nosy Be any izany. Ny ambiny moa izany, maina ny andro na dia somary holalovan-drahona ihany indraindray. Ny mari-pahanantsika ho an'ny rahampitso izay raha ny ambany indrindra, manodidididina ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo ny ambany indrindra ny afovoan-tany, valo ambin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby roapolo kosa ny amin'ny morontsiraky ny Nosy. Ny ambony indrindra kosa raha ny maripana trano ny ety afovoan-tany dia manodididina dimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo. Ny morontsiraka andrefana trano no mafana amin'ny ankapobeny, miakatra hatrany amin'ny efatra amby telopolo degré celsius moa izany ny maripana ho any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Nosy. Ny andron'ny alahady kosa indray. andro ny alahady izany fa ny ety amin'ny tapany atsimo no ahatsapana fiakarana kely indray aloha izany ny maripana indrindra fa ny maripana ambony indrindra izay ny meteotsika manasa anao hatrany anaraka izany veloma